Si quiere ir yendo uno... Ah, no. <laughs> Cuatro minutos. Danger Remix, Freestyle Session. Yeah. Eh, producción Caronte Studio, Sinte Room, Inte Play, Sinte, no sé, mi cola. Producción yeah. Guión bajo, l 1 RT. Wow. Producción freestyle, ¿te imaginas? <laughs> Producción freestyle. La materia, los leales, leales hasta la muerte. Brr. Brr, brr, brr. Yo, Bumba. No hay oportunidad cuando ven que voy con clonar Tiene falsa humildad, a nadie impresionante Demuestro ser diverso, nada me No me hablen de problemas cuando no evoluciona No espero nada de nadie, a ver que si me entienden Me valgo el por mí mismo y con eso es suficiente Aunque suene egocéntrico, digo directamente Aparentemente somos el bumba presente Del 3503 vine para causarte estrés Corrieron de ayer el miedo en su mirada Marcando mi impronta para que siempre recordes Mientras seguimos chill, tranquilo, bien de pana En modo survival, soltando mi magia Mi labia no contagia Así que suerte con eso Entrando a las contiendas solo si son necesarias Generando desgracia, humillando con mi perro Son tan espanta pájaro, este cuervo Viviendo con malos hábitos pero seguimos cuerdos Saben muy bien que la crema la tenemos en tu grupito gatitos y en el mío son todos perros esos toys se comen el papel de Sylvester Stallone No uso Calvin Klein, mucho menos Kevin Stone Que vengan de a 10, que lo partimos por dos Que lo partimos de a dos, fuck No de confianza cuando no la hay Y se dice todo bien, pero mi puño todo mal Aparentan de mentira y no la viven de verdad cuando nadie me podía guiar Ya no bajo a y ahora subo con mis letras Quise valer mi nombre de una forma directa Mi cuerpo, alma y mente se conectan Y ya todos saben que tenemos la receta No, no para nadie, andamos con la kika Seguimos firme con lo nuestro ahora interfiere Un club desquiciado, alcanzarlo se te complica Porque los frenos de la moto, imposible que me frene La vida da mucha vuelta, cuidado con lo que hace Fuck facto fuck temas, tratan de igualar rapa rapas rapa no escapa, pierden en el combate Intento ser yo mismo sin importar lo que pase Yao, <laughs> yao Crew Es el ART, mami, ya Y creo es ese